마발해 마발해 어 마발해 ra ngoài à ra ngoài à ra ngoài à tôi ra ngoài là à ngoài ngoài đâu nữa đâu nữa đâu nữa không bị bóng đi mà đi mà đi mà lốp bò lốp bò lốp bò lốp bò anh là lốp bò đi mà úp đi đá về đá về ôi trời ဝင်သွားလားဟိုနေဖျားသွားတယ်တော့ဝင်ဖျားသွားတယ်လက်သွားပြီလက်သွားပြီဒီကောင်ဒီနားမှာကုန်းတက်ထားတာကွာဒီကောင်ဆရာအောင်3လောင်းဒီမှာဒီမှာလည်း2လောင်းဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်တက်ထားတယ်ကနှစ်ကောင်ဒီနားမှာ8ကောင်ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ Hello 오베 있잖아 아 잠깐 오베 잉 있잖아 나 걸어 나 걸어 하 대표 손을 낮게 도와요 와 막아야 에 오베 까이마 오베 까이마 나 걸어 나 걸어 나 걸어 나 걸어 나 막막 왜 나비 အဲ့ဒါမြင်တာဒီနေရာမင်းစောင်းရဲကွာမင်းမရဘူးအဲ့လိုအမြောက်ကြီးပဲဘောက်တောက်ကြီးမင်း တောင်းနှကုံတော့တာငါခံရရကြီးကြည်တဲ့ကုံကြည်လေးဖြစ်ရအောင်နောက်တော့လာပြစ်သွားတယ်ထိုင်မထိုင်မဘိမဟုတ်ဒီနေရဘလို့မှမရဘူးမရဘူးဒီနေရဘလို့မှမရဘူး event ကအဲ့လိုပေးတာမှာဘယ်တက်နိုင်မလဲမကရဆော့ရမှာပဲ event ကဒီလိုပေးတာပါလေဆိုမှလည်းပောက်ပောက်ပေးရအဲ့စိတ်ပတ်ကြည့်ရ Located the next play zone ဒီပေါ်မှာရှိရမှာကချာချာချာအော်တော့ဒီမှာဒီမှာတော့ကြည့် 去，不去！来来来来来，拿丢了丢了丢了丢了丢了丢了丢啦！来丢啦，来丢啦，来丢巴西的，来！你那边，怎么那么胖？ Empty, empty, away, away. Nice, nice. nice. Go, go, go. Got supplies. ရောင်လေးဘာမှမရှိဘူးရောင်လက်ပြုတ်ပဲရှိတာကွာငါထဲမှာတကယ်လက်ပြုတ်ပဲရှိတာဟာဘာမှမရှိဘူးငါတော့ခင်မပြီးခံတော့ဘာလို့ Watch out ကြည့်မနေနော်အဲ့ဒါတော့ပကံမနဲ့ကွာအရင်ကမင်းကလေဇွတ်ကိုလုံးကျင်ဒီချစ်မရှိရဲ့ဒီချစ်ပေါ်မှာရှိရဲ့ပေါ်မှာတကောင်ပေါ်မှာတကောင် À, đi đi đâu à mà đi mà đi mà orada. Ah, nó nó arriba, arriba. No, no, no, no, no. rồi bien, rola. Rola, rola, bro. I love booty. I love booty. No, no. I love booty. À, à, mày mày bám mà lù. Ô, cái đâu booty này, yo. Yo, xa xa bao bao vào lại, yo, xa xa bao bao vào lại, yo. À, A ra, ê ra. Yo, hết tiền. 앞뒤로 앞뒤로 앞뒤로 앞뒤로 오면 돼 와봐 아 병원 병원 병원 má bà này má bà này ông ông má bà này ra ngoài à ra ngoài à ra ngoài à có ra ngoài là à có phải có phải ông nó ông nó ông nó ông nó ông nó ông nó ông nó ông nó Yo, ada kau kau sawal. Lah lah, kau mana kau mana? Mereka nak mereka nak ngatur di sini bang. Lah lah lah. Yo, ada kau kau sawal ni. Yo, ye. Eh, em em mà không chơi đi bang á. Bang ăn kau nak kau, bang ăn kau. Tao bị bóng. Đi mà đi mà đi mà 줘. 나비. 나비. 어디야 보고. 어디야 보. Thank you. Cái đấy cao mông nào lùi mông thì nó mà dễ dàng đi đâu, xin mà show. Thank you. Cô cô có chuyện này đi rồi, không hiểu show đi. À chắc không nào, cũng là phim là phim mông nào là, ô, mấy nhà cũng phim nào có thay lại đi. Cũng phim, cũng nào là, nào là. này đó. ငါသိလားမရဘူးဥပ္ပေတော့ကထိုင်လိုက်လာလေဥပ္ပေဘလို့မောင်းတော့ကဟိုမအဲ့ဒါသိတော့မအောင်ပါပါလာအဲတော့ဟိုဒီမှာတရာတရာအောက်လေဒီဥပ္ပေတကယ်စားတယ်ဥပ္ပေသိရတယ်အချိန်ကျော်လို့ရတာမကျော်ဘူးအားရဟာဘယ်ပြတာဘယ်တော့ပြတာလို့ဟောရှေ့မှာပူစီနေတာပူစီနေတာဥပ္ပေကျဥပ္ပေကျဥပ္ပေကျတော့ကဲဟာစပူစီကွာဟာ ဦးစီလာပြီဦးစီလေးကွာဦးတီနေနဲ့ဘယ်လိုပြတ်သွားမှမသိနိုင်ပြတ်သွားမှမသိနိုင်ဘူးဦးစီနေနဲ့လာဦးစီနေဖေးတော့ကြိုက်ပါလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါလည်းဟိုဘေးကြီးနေတဲ့အေးအေးအေးနီး Watch out အတွေ့အတွေ့အတွေ့ဘေးမှာဘေးမှာဘေးမှာအဲ့မှာဘေးမှာ 好嘞，贝德，他开车，俺讲 A 百啦，到没啦？没干啦，俺讲 A 百没干啦，到没啦？A 你 A 你有多？他开车来个，俺妈拦着，妈拦着。那那那那，A 那边没？是啥有是啥有？俺只可能当老有没喏，俺只可能当有没？ကောကောကောမင်းအေးကမင်းအေးကကျွန်တော်ငါပေးဟာကျွန်တော်ငါပေးပါအောင်ကျွန်တော်ငါပေးတယ်ဟာကျွန်တော်ငါပေးတယ်ပြရမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ I got supplies အဲ့ဒါကိုကြိုက်ရနှစ်ထင်တရောင်းထည့်လိုက်တာလေဟာနှစ်ထင်တရောင်းပဲထည့်လိုက်ကြားတော့ဘာတော့တော့ဘာအောင်လို့ပြောရောဘာအောင်လို့နှစ်ထင်တရောင်းဝင်သွားတရောင်းဝင်သွားဟာလားဟိုနေပြားပါလေတရောင်းဝင်ပြားပါလေလက်သွားပြီလက်သွားပြီတော့ညလောင်းဒီမှာဒီမှာလည်းနှစ်လောင်းတော့တော့တော့တတ်တာတွေကနှစ်ကောင်းခီနာက8ကောက်တော့လုပ်ဖို့မရဘူးဟိုဟာကောက်သွားတော့တော့အကုန်တတ်တာလားကွာတော့ကောင်နဲ့ကျန်စပိုင်ပါကွာတော့ကောင်နဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တရောင်းဝင်သွားလက်သွားပြီအိုင်ပါအာရဘယ်မှာကြီးစိမ့်နေတော့ဖုတ်တာတော့ဖုတ်တာဒီနားထဲမှာလဲတာမဟုတ်

ချက်ကောင်တွေနေနေနေနေဒီကောင်တော့ဒီကောင်တော့ဒီကောင်တော့ဒီကောင်တော့ခဏအချက်ကောင်တွေမပြစ်နဲ့တော့မင်းတို့ထွက်လာမပြစ်နဲ့တော့ငါပြစ်မယ်ဒီနားရအေးဘာနဲ့မရအချက်ကောင်အချက်ကောင်တော့အချက်ကောင်တော့ပဲနော်ဗီဒီယိုလေးတက်မယ်ဒီကောင်လေးတက်ချင်နိုင်မယ်နော်ခဏလေးအော်ဘလုံးပြစ်လိုက်ဘသူတော့လို့အခုနအမေကလည်းပြတာဘသူကြီးတော့ဟာဥပ္ပကျွန်တော်ခေါင်းလေးကိုစောင့်နေတာဒီဘက်အလောင်းဥပ္ပဘာလို့ပြစ်လိုက်တော့နော်ပြီ နောက်ဝိုင်ဟုတ်ကဲ့နောက်နောက်ဝိုင်တတိပြင်လာဘယ်နာကောင်ဘယ်နာကောင်တော့ရတော့ဘယ်ကကိုတော်မကိုတော်မကိုတော်ကောင်မဟုတ်ဘူးမခိုင်ဒီရှက်ကောင်ပြင်ပါဒီရှက်ကောင်တက်တက်ကျော်ဒီကောင်ဘူးရှိဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ကောင်တော့ညညမညမကောင်ပါဘယ်ဥပိအလာလေးနော်ဥပိကျွန်တော်ဥပဝါဖြစ်သွားတာဥပိအလာလေးဥပိကဘော်ဒီချော့တော့ပြစ်တယ်ဥပိကခေါင်းမချေဘူးပြည့်တဲ့နေရာပြစ်တာဥပိကစားရယ်အဲ့ကောင်တော့ဒီဒီတက်လို့ရပြီဒီတိလာတာ များနေဟွာအော်ရကွက်တီလောက်ပါဦးဟင်တောက်နေပါပြီလို့ဥဖေကိုလေတကယ်တောက်နေပြီတကယ်တောက်တော့ဥဖေကိုတော့ဥဖေအောက်စီအောက်စီအောက်စီအောက်စီအောက်စီအောက်စီခုနတွေကပြရမယ့်ကိစ္စအဲ့ဒါဝါမီးမလင်းနဲ့ကွာတတ်နိုင်တော့ခုနတွေကပြရမအောင်အဲ့ဒီကလည်းနော် ന്യായവും Okay, okay, okay, okay, okay, وانا وانا وانا نغطي وانا وا بلي กะละกะดิเป่าอ่ะเดี๋ยวว่าอุ้ยเป่าอ่ะดูပြောမှာတဲ့ဟဲ့အဲ့ FB ပြောင်းပြီးမှမြင်ရမှာပေါ့အဲ့စပေါ်တော့ပြ FB ပြောင်းပြရလीအဲ့ဟဲ့ဘောရမေ FB ပြောင်းပြီးစောက်နေမင်းတော့နောက်မှာနောက်မှာနောက်မှာနောက်မှာနောက်မှာပြင်းနေပြီနောက်မှာပြင်းနေပြီ

nakauno, nakauno, nakauno, nakauno, nakauno, nakauno. There are enemies nearby. Ube, ube, ube, theo người mà là ube là. Ồ, ube uống nhá rồi, quá cả. Uống nhá, uống nhá, uống nhá. La vi la vi la vi la. Ồ, ồ, cái này ui soi nhá rồi. Nhân đi đó, nhân đi đó. Nó đi mà để béo nhau, béo đi. Béo đi, đi hàng mà vì. Ô đâu, đã thuê thuê chiếc hàng mà. 哦，少培养你的功，给不要别的。他叫我别你你要我别的，你不把我别的，一呗？哎呀，马彪又在哪那呢？出去，哎，那个八歪八歪八歪，我我那八歪，少培啊，你我你有皮欧没？你不要别的，我拿皮欧没？好了好了好了，把飞机拿好，丢诺又在那。里呢？出去丢诺，过来。 ခင်ရနောက်ကနေပြီးတော့လောင်းလာယူအပြစ်တရားပြည့်တယ်ဟဲ့လာမင်းလာမင်းလာပြီဟုတ်လားတို့တော့မထက်ထည့်ပြီဒီဘက်ကောင်လည်းဖင်ရအချောင်းနေကဲလာပြစ်ပြန်ပြီဖြူရှူတယ်ရှူတယ်ငါဘင်းကထက်သွားပြန်ပြီတလာတယ်ရှူတယ် え、え、やるわ、そうで、ほらほらほら。やるわ、CD ほらね。那什么的，哎，那边的呀？还被人家了吗？咦，路。还被人家了吗？啊，这边搞这边用啊，不如老嘛。老呢，不如你别路别路嘛。啊。那那我讲的，那我讲的没事哦，喏。那我讲的没事哦。哟，哎。哇，欧弟哇。 那问面别味了，完了，没问了，还是。哎，张么敬呀！哎张宇鱼么敬的话，哎，变问了，你别问了，这道钱变问了，别了，这道话容易错点个。你啥干？你干？你这的？不一样嘛？这的？这你。我话要哎哎，我还要弄点那还录别人别别人要来吗？哎，我包比人的嘛，考虑，我的，别的都不 ဟိုခေါင်းပြစ်တာခေါင်းပြစ်တာခေါင်းပြစ်လို့ရတာတော့ဟိုကခေါင်းမောပါလေအေးရှမင်းမင်းညီရတယ်အဲ့လိုလာကြည့်လို့မရဘူးညီရတယ်အဲ့လိုလာကြည့်လို့ရလားလို့ဟဲ့အဲ့ရအဲ့ဒါပြီးလိုက်ပြီးလိုက်အဲ့လိုလာကြည့်လို့ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလာကြည့်လို့မရဘူးအဲ့လိုလာကြည့်လို့ရလားလို့ကျွန်တော်ကြီးလာကြည့်ရပါတယ်ပုံပြ မရဘူးရောဟေးတော့တာအပကသမပါတော့လေးယောက်ကွာငါရှာအိမ်မှာလေးယောက်ကျွန်တော်အရှာအိမ်မှာလေးပါဟိုပေါ်ကောင်တွေကဘယ်တော့ကောင်လဲမသိ